भविष्य तिम्रै हातमा छ अघि बढ त्यो बिहोली जनता साथमा छ यो देशको भविष्य तिम्रै हातमा छ अघि बढ त्यो बिहोली जनता साथमा छ यो देशको भविष्य तिम्रै हातमा छ यो देशको भविष्य तिम्रै हातमा छ यो देशको भविष्य हातमा छ अघि बढ्यो केपी ओली जनता साथमा छ यो देशको भविष्य तिम्रै हातमा छ अघि बढ्यो केपी ओली जनता साथमा छ यो देशको भविष्य तिम्रै हातमा छ यो देशको भविष्य तिम्रै हातमा छ यो देशको भविष्य तिम्रै हातमा छ हामी जनता साथमा छ यो देशको भविष्य तिम्रै हातमा छ अघि बढ केपी ओली जनता साथमा छ यो देशको भविष्य तिम्रै हातमा छ यो देशको भविष्य तिम्रै हातमा छ यो देशको भविष्य तिम्रै हातमा छ